आमची आता झाले बापापासून सुरुवात झाली बापांनी केली सुरुवात म्हणजे आता चाळीस वर्सांची पयलीं पोरण्या बाजार पोरण्या बाजार आमचें दुकान आसलें न्हू पोरण्या बाजारान ते एकदां आमी जन्म जावचे पयले आमचो तेन्ना बांदला पळय सिक्स्टी आनी सिक्स्टी टू त्यांना येयला ते तेन्ना हे शॉप घेतला आमी हय तेन्ना आतां हो धंदो चालू आहा आतां मातसो कमी डावन पडला न्हू आतां सगळे गॅसी बी येयले प्रत्येक इंडक्शन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रीक इंडक्शन हे ते लायटीचे आणि ती कॅल्शियम कंप्लीट बंद जाले त्यादी मातसो कमी जाता कित्याक आसा आणि सगळे आमी गॅस रिपेअर करता टॉर्च करता गॅस इतकेंच इलेक्ट्रीक बी कांय करिना इलेक्ट्रीक ना एक आयडिया जायना मातशें आय सी बी फुडें कितें दिसता शॉपा बद्दल फुडें ट्राय करपाक जाय आमचे फुडें मागीर भुरगे वाडो यूज कर चालू करना तेका आमी आतां बंद थोडे बंद जावपाचें झाले भांडण घातलं घेतले पैसे झाले आणि कोणा बिल पाहिजे काय ना